Aitäh! Gràcies. Eh, dèiem que durant l'estafa que ha suposat aquesta crisi econòmica, la cultura ha estat la més castigada dels pressupostos generals de l'Estat, certament. Eh, aquest any els pressupostos generals de l'Estat, i cal ser justos, sembla que volen mantenir els mateixos nivells eh, d'inversió, però no, evidentment, regular els nivells d'inversió que havien viscut en èpoques anteriors, abans de la crisi. Mantenir aquests nivells d'inversió continua sent per a les institucions catalanes insuficient. En el cas català, a més a més, és molt òbvi que hi ha, eh, que hi ha aquesta mancança d'inversió per aquesta concepció justament recentralitzadora que té el Partit Popular. El govern de l'Estat només percep com a estatals aquells equipaments, malauradament, que estan a Madrid. I això no ho he dit jo, ho han dit altres també companys i el País Valencià doncs, també n'és un clar exemple. Només compten com a equipaments estatals Eh, quan eh, a la resta el govern de l'Estat només hi participa en un 50%. I això a nosaltres ens estranya, perquè ens eh, fa arribar a, la reflexió següent. No és un equipament cultural bàsic i de caràcter estatal també, el Liceu, igual que el Teatre Reial? Per què no tenen la mateixa categoria? No tenen la mateixa rellevància, tampoc, la Fundació Tàpies o Miró, que el Reina Sofia o la Fundació Thyssen? Les dades són les dades i la Fundació Alternatives va presentar un informe demolidor a febrer de 2015, on s'analitzava com en els darrers anys s'havien perdut 100.000 llocs de treball i havien desaparegut 4.000 empreses del sector cultural a nivell estatal. A més a més, el sector cultural també ha criticat la vergonyosa decisió d'eliminar el Ministeri de Cultura i aquí va començar en part aquesta imposició ideològica del Partit Popular, aquest menysteniment ideològic del Partit Popular cap al sector cultural. L'informe constata, a més a més, que eh, hi ha hagut una reducció del 25% del consum de la cultura i un 70% de disminució dels pressupostos públics destinats a la cultura a nivell general. Què és el que volem des del grup d'en Comú Podem? Pel que fa a Catalunya, ja ho hem dit, tornar als nivells d'inversió del 2010, però sobretot cal també un traspàs de competències amb els recursos adequats pendents a Catalunya. Malgrat que les transferències en cultura són exclusives a Catalunya, queden encara algunes titularitats per transferir i com eh, ens recordava el company d'Esquerra Republicana, la Biblioteca Provincial de Barcelona. Queda també el traspàs de titularitat del Museu Arqueològic de Tarragona, la conversió de les biblioteques provincials en biblioteques centrals urbanes, el traspàs d'arxius provincials i dels fons propis de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i fer operatiu el Patronat d'Arxiu de la Corona d'Aragó, revitalitzant també el centre i la seva projecció cultural i històrica. El compliment immediat de la llei de la devolució dels papers de Salamanca i fer-lo efectiu. Cal també un nou marc per al castell de Montjuïc sense presència del Ministeri de Defensa. I pel que fa a les qüestions que afecten a la resta de l'Estat, doncs volem uns equipaments oberts social i culturalment a la ciutadania i això requereix, òbviament, inversió pública. Cal promoure i donar cabuda al talent propi. Uns, uns equipaments prou finançats amb recursos poden garantir un accés universal a la cultura, un element presencial per a la conformació de la personalitat, per a l'aliment de l'ànima. Què volem també? Volem una gestió professionalitzada, sense intromissions polítiques, sense nomenaments digitals, amb concursos públics de lliure concurrència per mèrits professionals. Per tot això ens cal una governança una gestió, i una gestió d'aquests eh, equipaments de eh, professionalitzada, en la qual prevalguin també objectius i, i els objectius i la qualitat cultural. En alguns casos, en aquest tipus d'equipaments, moltes vegades eh, aquests tipus d'equipaments han servit per retirar velles glòries polítiques i això és el que nosaltres ens fa fredat. Cal una gestió professionalitzada amb més accés a la direcció i consells de direcció mitjançant concursos de lliure concurrència per mèrits professionals. Muchas gracias, senadora Vilá.